मोनिटाइज कसरी गर्ने र हामीले चाहिँ कसरी आफ्नो च्यानललाई मोनिटाइज गर्नु मोनिटाइज गर्न सक्छौँ त्यो पनि हामी यस सेसनमा चाहिँ सिक्नेछौँ ओके देन त्यसपछि आउँछ कतिपय यहाँ कतिपय साथीहरूलाई भन्नुभएको थियो जस्तै हामीले युट्युब च्यानल क्रिएट गऱ्यौँ र युट्युब च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि उहाँको च्यानल चाहिँ ग्रो भएन होइन उहाँको च्यानल चाहिँ ग्रो भएन र ग्रो किन भएन भन्दाखेरि उहाँ उहाँकोमा चाहिँ ट्याक्स नपुगेको ट्याक्स पुग ट्याक्स पुगेन कि तपाईँले भिडियो भिडियो चाहिँ गलत तरिकाले अपलोड गर्नुभयो कि त्यसमा नै डिपेन्ड गर्छ है त्यसमा चाहिँ हामीले एक्सटेन्सन पनि युज गर्न एक्सटेन्सन चाहिँ युज गर्नुपर्छ र तपाईँको च्यानल भेरिफाई छ कि छैन र तपाईँ र तपाईँको च्यानल भेरिफाई छ कि छैन त्यो पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ युट्युबको पोलिसी र गाइडलाइन फलो गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँको युट्युब च्यानल चाहिँ भेरिफाई हुन्छ देन आफ्टर बल्ल तपाईँको च्यानल चाहिँ मोनिटाइज हुन्छ ओके र आफ्टर क्रिएट जब हामीले च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि हामीले आफ्नो च्यानललाई कसरी सेटअप गर्छौँ त्यो पनि हामी यस कोर्समा चाहिँ सिक्नेछौँ र हरेक <clears throat> र हरेक व्यक्तिको रूपमा चाहिँ एउटा क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि साथीहरू जो यदि म यदि तपाईँहरू नयाँ नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कन् फर्स्टको दिमागमा तपाईँको केही बसेको हुन्छ कि युट्युबमा चाहिँ थाउजन्ड भ्यू थाउजन्ड भ्यू पुग्यो भने युट्युबले चाहिँ कति पे गर्छ हामीलाई त्यो पनि हामीले डिस्कस गर्नेछौँ ओके र युट्युबमा पनि different different category different different category हुन्छ जस्तै हामी सबै छुट्टा छुट्टै क्याटेगोरीमा छौँ छुट्टा छुट्टै क्याटेगोरी हुन्छ जस्तै तपाईँ एउटा इन्टरटेनमेन्टको इन्टरटेनमेन्टको इन्टरटेनमेन्ट फिल्डबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ एजुकेसनल फिल्ड फिल्डबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ युट्युबमा तपाईँले मजाले जस्तै तपाईँले एउटा टिचर हुनुहुन्छ भने तपाईँले टिचिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन इफ तपाईँ एउटा ब्लगर हुनुहुन्छ भने तपाईँले भिडियो रेकर्ड गरेर आफ्नो ब्लगिङको आफ्नो डेली लाइफको कुराहरू पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ इफ तपाईँसँग कुनै एजुकेसनल इन्टरटेनमेन्ट मान्छेलाई चाहिँ खुसी पार्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले इन्टरटेनमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो case study on different YouTube category चाहन्छ जुन ट्वेन्टी ट्वेन्टी जुन ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानमा चाहिँ एकदमै पपुलर छ इन्टरटेनमेन्टमा thirty one thirty one point six percent भएको छ यसमा चाहिँ हरेक क्याटेगोरीको हुन्छ नि युट्युबको क्याटेगोरीमा सबैभन्दा बढी च्यानल च्यानलहरू छन् भने त्यो त्यो च्यानल च्यानलमा त्यो च्यानल चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट इन्टरटेनमेन्टमा छन् thirty one point six percent र देन त्यसपछि आउँछ हाउ टु हाउ टु र स्टाइलमा जस्तै हुन्छ नि कसै कसैलाई इन्टरटेनमेन्ट आउन सक्छ र कसै कसैलाई how to upload video how to cook food यस्तो यस्तो यस्तो यस्तो चाहिँ भिडियोहरू हालिराख्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ एट एट्टिन पोइन्ट फोर पर्सेन्टको जुन च्यानलहरू छ कमेडीको सिक्सटिन पो sixteen point one percent channel छ यसरी चाहिँ तपाईँले यो भिडियो यो फोटो हेरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ क्लियरली कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ ओके र च्यानल क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरू तपाईँले चाहिँ तपाईँले च्यानल क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरू तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ डिसाइड गर्नुपर्छ मेरो च्यानलको क्याटेगोरी चाहिँ के हुन्छ युट्युबमा चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीहरू छन् जस्तै comedy group comedy vines educational educational news motivational channel business self help business idea gaming channel यो सबै चाहिँ युट्युबको क्याटेगोरी हुन् र यो क्याटेगोरीमा तपाईँले एउटा चाहिँ चुज गर्नुपर्छ जस्तै मानौँ तपाईँले educational channel educational educational channel create create गर्नुभयो भने तपाईँले एजुकेसनल भिडियो मात्र हाल्न पाउनुहुन्छ किन भन्दाखेरि एजुकेसनल भिडियो मात्र हाल्नु हाल्न त अरू पनि भिडियो हाल्न पाउनुहुन्छ होइन बट अरू भिडियो हाल्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको च्यानल चाहिँ एफेक्ट पार्छ ओके सो यो भयो युट्युबको क्याटेगोरीका कुराहरू र युट्युबमा चाहिँ अब हामीले युट्युब च्यानल बनाइसकेपछि जस्तो हुन्छ नि तपाईँले युट्युब च्यानल बनाइसक्नुभयो र युट्युब च्यानल बनाइसकेपछि तपाईँले कन्टेन्ट कस्तो दिने ओके होइन तपाईँले कस्तो कन्टेन्ट दिने जस्तै तपाईँको एजुकेसनल च्यानल छ र एजुकेसन च्यानल बाहेक तपाईँको ब्लगिङको भिडियो भयो भने त्यो त आउट अफ एजुकेसन बाहेक हुन्छ इफ तपाईँको एजुकेसन छ भने समथिङ त्यहाँबाट मान्छेहरू केही सिक्यो जस्तै तपाईँको एउटा तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ पढाउन सक्नुहुन्छ किनभने त्यहाँ तपाईँको क्याटेगोरी भनेको एजुकेसन एजुकेसनको छ मेरो साउन्ड सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले सुनिरहेको छ सर ओके र भिडियो स्क्रिप्ट कसरी लेख्ने त्यो पनि म तपाईँहरूलाई यो च्यानल क्रिएट गर्ने बेलामा नै म बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछु ओके र how to get idea for video script how to writing video script जस्तै हुन्छ नि अब तपाईँले भिडियो इफ तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले एउटा कन्टेन्ट कपीमा लेख्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ एक दुईचोटि रिड गर्नुहोस् कहाँ फल्ट छ के छ होइन अनि देन त्यसपछि एकचोटि र फाइनलाइज गर्नुहोस् अनि देन बल्ल चाहिँ तपाईँले आफ्नो भिडियो चाहिँ रेकर्ड गर्नु होला र how to record with how to record video with webcam तपाईँले क्यामराबाट कसरी भिडियो रेकर्ड गर्ने होइन र मोबाइल इफ सबैसँग चाहिँ ल्यापटप कम्प्युटर नहुनसक्छ तपाईँसँग मोबाइल छ भने मोबाइलबाट पनि कसरी आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ रेकर्ड गर्न सकिन्छ हामी त्यो बारे पनि त्यसको बारेमा पनि सिक्नेछौँ ओके र how to use microphone for video mic र भिडियोको लागि तपाईँले आफ्नो इयरफोन बोया माइक पनि लिन सक्नुहुन्छ ओके र कुन ल्याप ल्यापटप बेस्ट हुन्छ र डेस्कटप बेस्ट हुन्छ आफ्नो जस्तै एउटा तपाईँ यो युट्युब क्षेत्रमा छिरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ कस्टम कस्टम थम्नेलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र डेस्कटप ल्यापटपबाट चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ के अरे डेस्कटप र ल्यापटप ल्यापटपबाट चाहिँ आफ्नो युट्युबमा चाहिँ काम फास्ट हुन्छ तपाईँको टाइम चाहिँ सेभ हुन्छ ओके र हामी अब लागौँ युट्युब कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयतर्फ ओके सो तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ युट्युबमा चाहिँ कसरी एउटा च्यानल क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर hello yes sir yes sir ready छौँ सर रेडी हुनुहुन्छ हजुर सर सो हामी युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरू हामीसँग चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तिनवटा कुरा चाहिन्छ फर्स्ट भनेको चाहिँ एउटा गुगल एकाउन्ट गुगल एकाउन्ट तपाईँको त्यो जिमेल एकाउन्टले नि गुगल एकाउन्ट भनिन्छ र अर्को भनेको फोन नम्बर र तेस्रो भनेको चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन ओके र गुगल एकाउन्ट किन भन्दाखेरि गुगल एकाउन्ट भनेको युट्युब गुगलकै प्रोडक्ट हो सो यहाँ चाहिँ गुगल गुगल एकाउन्ट नै चाहिन्छ ओके र फोन नम्बर किन भन्दाखेरि फोन नम्बर हामीलाई जस्तै मैले भने नि तपाईँ युट्युबमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युबबाट पैसा कमाउनका लागि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको युट्युब च्यानल मोनिटाइज हुनुपर्छ र तपाईँको युट्युब च्यानल मोनिटाइज हुनु भनेको तपाईँको फोन नम्बरबाट हो ओके ओके सो यहाँ चाहिँ एउटा फोन नम्बर चाहिन्छ र इन्टरनेट कनेक्सन अभियसली तपाईँले तपाईँहरूले चाहिँ बुझि भयो इन्टरनेट इन्टरनेट कनेक्सन किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले भिडियो अपलोड गर्नका लागि ओके र यो चाहिँ सबै काम चाहिँ अनलाइन हुन्छ र यस युट्युब मार्केटिङमा हामीले कसरी के के सिक्छौँ भन्दाखेरि युट्युब च्यानल क्रिएट गर्छौँ आफ्नो युट्युब च्यानललाई भेरिफाई गर्छौँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ पर्फेक्ट डिस्क्रिप्सन कसरी लेख्ने कसरी आफ्नो च्यानलमा चाहिँ लोगो र च्यानल आर्ट्स बनाएर कसरी राख्न सक्छौँ आफ्नो पहिलो भिडियो चाहिँ कसरी आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्ने र भिडियोमा चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ भिडियोलाई कसरी प्रिमियर स्केड्युल गर्न सकिन्छ र प्राइभेट पब्लिक एन्ड अनलिस्ट त्यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कसरी के के गर्न सक्छौँ त्यो पनि हामी सिक्छौँ र एउटा जब हुन्छ नि तपाईँ एउटा टिच टिचर अथवा केही सिरिज बनाउँदै हुनुहुन्छ भिडियोको भनेपछि त्यहाँबाट त्यहाँबाट पनि तपाईँले आफ्नो एउटा प्लेलिस्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ ओके र प्लेलिस्ट बनाइसकेपछि तपाईँको देन त्यसपछि चाहिँ देन त्यसपछि चाहिँ तपाईँको आउँछ भिडियोमा चाहिँ मेरो भिडियो कहाँ कहाँ चल्यो र भिडियोमा चाहिँ कस्तो कस्तो कमेन्ट आयो मेरो भिडियो कुन भिडियोमा चाहिँ बढी वाच टाइम आयो कुन बडीमा भिडियोमा चाहिँ बढी सब्सक्राइबर आयो यो सब कुराहरू चाहिँ हामीले भिडियो एनालाइटिकबाट सिक्छौँ र भिडियोमा जब भिडियो हामी अपलोड गर्छौँ भिडियो पछि हामीले अरू अरू मान्छेको कमेन्ट पनि सजेसन पनि लिइराखेको हुन्छन् त्यो कमेन्टलाई हामीले कसरी रिप्लाई गर्ने कसरी म्यानेज गर्ने होइन त्यहाँ राम्रो नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै कमेन्ट आइराखेको हुन्छ त्यो पनि हामीले चाहिँ यहाँ सिक्नेछौँ र जस्तै अनि त्यसपछि आउँछ how to add subtitle in video अब हामीले भिडियो अपलोड गर्छौँ भिडियो अपलोड गर्छौँ जस्तै हामीले अहिले चाहिँ हामीले छौँ भने हामी भिडियो नेपालीमा अपलोड गर्छौँ र भिडियोमा हाम्रो भिडियो चाहिँ हाम्रो लो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज भनेको नेपालीमा हुन्छ र देन त्यसलाई चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले यो युट्युबको सब टाइटल युज गरेर भिडियोलाई हामीले त्यसको ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ सब टाइटलमा जुन भिडियोको चाहिँ माथि माथि देखिन्छ र जस्तै देन त्यसपछि हामीले हेर्छौँ कसरी कपिराइट दिन सक्छौँ र हाम्रो भिडियो हाम्रो भिडियो को कसले युज गरेछ हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ त्यो पनि हामीले यहाँ हेर्नेछौँ ओके र अडियो लाइब्रेरीलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ सेटिङमा हामीले के के सेटिङ गर्न सक्छौँ त्यो पनि हेर्छौँ र लाइभ कसरी जाने त्यो पनि हामी सिक्नेछौँ र लास्टमा आउँछ हाम्रो four golden rule to make money on YouTube हाम्रो सबैको गोल लास्टमा चाहिँ एउटै हुन्छ हामी युट्युबमा आउँछौँ र युट्युबमा आइसकेपछि युट्युबबाट हामीले कसरी पैसा कमाउन सक्छौँ त्यो त्यो चाहिँ हामीले सबैलाई जिज्ञासा लागेको हुन्छौँ र त्यो कुराहरू चाहिँ युट्युबबाट पैसा कमाउनका लागि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँसँग वान थाउजन्ड सब्सक्राइबर हुनुपर्छ ओके र वान थाउजन्ड सब्सक्राइबर चाहिँ तपाईँको जहिले भए पनि हुन्छ र देन त्यसपछि आउँछ you video have generated four thousand watch time are over the last last twelve month तपाईँको तपाईँले च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि लास्ट थ्री सिक्सटी फाइभ डेजमा चाहिँ तपाईँको च्यानलमा चाहिँ फोर थाउजन्ड वाच टाइम चाहिँ आउनुपर्छ देन बल्ल चाहिँ तपाईँले युट्युब च्यानल तपाईँको तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानललाई चाहिँ मोनिटाइजेसनको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ देन त्यसपछि चाहिँ तपाईँको च्यानल मोनिटाइजेसन देन त्यसपछि चाहिँ तपाईँको च्यानल मोनिटाइजेसन एप्रुभ भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो एडसेन्स एकाउन्ट सेटअप गर्नुहुन्छ आफ्नो ब्याङ्क सेटअप गर्नुहुन्छ ओके र देन त्यसपछि बल्ल चाहिँ तपाईँले युट्युबबाट चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ ओके र यो कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँले किन सिकाइरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँले यो पनि जान्न जरुरी छ म को र मैले चाहिँ के को आधारमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ सिकाइरहेको छु पर्सनली भन्दाखेरि म एउटा युट्युबर पनि हो वेबसाइट म्यानेजमेन्ट एउटा इन्फ्लु एउटा इन्फ्लुएन्सर सँगसँगै म एउटा युट्युबर पनि हो र करेन्टली मैले अहिले छवटा युट्युब च्यानल चाहिँ म्यानेज गरिरहेको छु छवटा है फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो छ आइएस सर्भिसेस तपाईँले युट्युबमा गएर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ आइएस सर्भिसेस देन त्यसपछि हाम्रो टेक्नोलोजी छ र मेरो प्रोडक्सन साइमन राई लगानी संसार र एन्टरप्रिनियर नेपाल यो छवटा चाहिँ च्यानललाई चाहिँ मैले आफैले म ह्यान्डल गरिराखेको छु ओके सो यसको आधारमा म तपाईँलाई चाहिँ मजाले सिकाउन सक्छु म यो एउटा युट्युबमा के के गर्न सकिन्छ कमेन्टलाई कसरी म्यानेज गर्ने के के कुराहरू चाहिँ गर्ने होइन युट्युब मैले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ लगभग डेढ वर्ष चाहिँ काम गर्दै आइराखेको छु र करेन्टली मैले चाहिँ यो छवटा च्यानललाई चाहिँ मोनिटाइज यो चाहिँ हाम्रो छवटा च्यानलमा हाम्रो चारवटा च्यानल मोनिटाइज पनि भइसकेको छ ओके सो यसको आधारमा म आज तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी च्यानल क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सिकाउँछु ओके ओके सो यो या कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ टाइप गरिदिनुहोस् इन्ट्रेस्टिङ इन्ट्रेस्टिङ छ भने इन्ट्रेस्टिङ टाइप गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले अनि त्यस पछाडि हामी लगतै यो सेसनमा अलिकति म केही कुराहरू अझ थप्न चाहन्छु right thank you Irshad Irshad भाइ थ्याङ्क यू अब लगतै एकजना जो अब जो हुनुहुन्छ एकजना जो लकी हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इमेल आइडी फोन नम्बर अथवा रेडी गर्नुहोस् लगतै एकजनाको चाहिँ हामीले यहीँ इन्स्ट्यान्टली चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली काम गर्नेछौँ होइन त इर्साद भाइ यस द यस सो त्यो भन्नुभएको च्यानल हामी क्रिएट गरेर चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ सिकाउनेछौँ तपाईँको च्यानललाई के के नाम राख्ने के के डिस्क्रिप्सन दिने तपाईँले त्यसलाई पछि कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले ओके ओके सो अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू यहाँ बिफोर हामीले चाहिँ सुरु गर्नु अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु र हाम्रो इर्साद भाइले पनि भयो यस डेफिनेटली पनि के के सिलेबस हामीले चाहिँ पढ्छौँ यो च्याप्टरमा आज र भोलिको फेजमा चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ र अलमोस्ट हामीले चाहिँ साइमोन जोट डट कमबाट लगभग हाम्रो अलमोस्ट सेभेन्टी टु सेभेन्टी फाइभवटा रेकर्डेड ट्रेनिङहरू आउँदैछ राइट राइट यसलाई सेभेन्टी टू प्लस हुन्छ र त्यसको आवर भनेको more than twenty plus hour हुन्छ है क्लासको भिडियोमा क्लास युट्युबको चाहिँ साइमन जोन डट कमबाट चाहिँ लन्च हुन्छ र या इर्साद भाइले पनि भनिसक्नुभयो हाम्रो साइमोन जोन डट कमको चाहिँ केही पोर्टफोलियोहरू छन् साइमोन जोन डट कमको पोर्टफोलियो साइमोन जोन डट भित्रै रहेर चाहिँ हामीले गरिराखेको पोर्टफोलियोहरू साइमोन राई भयो अनि पब्लिक इन्टरटेन्मेन्ट नेपाल भयो एन्ड देन आफ्टर उहाँले भनिसक्नुभयो मेरो प्रडक्सन भयो एन्ड देन आफ्टर अरू भनेको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ एआई सर्भिस भयो राइट यो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो साइमोन जोन डट कमभित्रकै युट्युब प्रडक्सनहरू हाम्रो रहेको छ राइट सो तपाईँहरूले पेन युज नगरिदिनु होला झुकेर युज भएको या यदि ऊ गरेर चाहिँ गर्नुभयो भने म हामी आउट गरिदिन पनि सक्छौँ राइट सो त्यो कारणले गर्दा पेन युज न नगर्नु होला तपाईँहरूले राइट सो इर्साद भाइले भनिसक्नुभयो right what is YouTube marketing and why you should care YouTube marketing भन्ने विषयमा बोलिसक्नुभयो राइट सो बिफोर युट्युब तपाईँको चाहिँ अलमोस्ट हाम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि कन्टेन्ट राइटिङ भर्सेस युट्युब भिडियोमा चाहिँ के डिफ्रेन्सेस हुन्छ म त्यसको विषयमा अलिकति बोल् बोल्न चाहन्छु content writing losing battle try and hold the tension of audience you are over saturated with marketing message adverts and other media verifying with attention right अनि भिडियो फर्मेटमा जब आइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको कतिजना यहाँ ब्लगर हुनुहुन्छ तपाईँहरूले ब्लगिङ लेख्नुहुन्छ ब्लगिङ लेख्ने लेख्ने साथीहरूले चाहिँ यस यस टाइप गरिदिनुहोस् त अथवा ब्लगिङ बी टाइप गरिदिनुहोस् तपाईँहरू कतिजनाले चाहिँ बी बी टाइप गर्नुहोस् त ब्लगिङ गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले कसैले यहाँ ब्लगिङ गर्नुहुन्छ इफ छैन भने नो टाइप गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले यदि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ भने बी टाइप गरिदिनुहोस् इफ छैन भने नो टाइप गरिदिनुहोस् राइट जीवन पुन हाम्रो साजन राई होइन धेरैजनाले गर्नुभएको छैन यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तपाईँहरू यदि फ्रिल्यान्सर बनेर चाहिँ एउटा अनलाइन एन्टरप्रिनियर्स जर्नीमा चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने definitely blogging is very important thing guys so ब्लगिङको त हाम्रो च्याप्टर अलरेडी छ साइमोन जोन डट कममा तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ एसबिसी बन्नुहुन्छ भने त्यही भित्र इन्क्लुड भइहाल्छ ब्लगिङ सबै ट्रेनिङहरू इन्क्लुड भइहाल्छ सो त्यो कारणले गर्दा yeah I have seven domains but no idea blogging ब्लगिङको विषयमा हामी कुरा त गर्ने छैनौँ तर यहाँ अलिकति कुरा आइहाल्यो सो ब्लगिङ एउटा चाहिँ ब्लगिङ चाहिँ के फर्मेट थियो त कन्टेन्ट राइटिङको एउटा चाहिँ राइटिङ फर्मेटबाट देखाउने कुरा थियो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मान्छेहरूले के गर्न चाहन्छन् त भन्दाखेरि हेर्न चाहन्छन् भिजुअल्ली चाहिँ उनीहरूले विभिन्न एफेक्ट्सहरू हेरेर ब्याकग्राउन्ड्सहरू होइन म्युजिकको ब्याकग्राउन्ड्सहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ धेरै कुरालाई लिएर चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हुन्छ भिडियो फर्मेटमा चाहिँ सो त्यो कारणले गर्दा आजको जमाना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भिडियो मार्केटिङ अथवा चाहिँ युट्युब युट्युब बिजनेस हो युट्युब बिजनेसको somaj oso तपाईँको चाहिँ YouTube offers many of the advantage of social media marketing gives a way to build a following you can market in future तपाईँसँग कुनै पनि सर्भिस छ कुनै पनि चाहिँ प्रडक्ट छ कुनै पनि स्टार्टअप चाहिँ तपाईँले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ भने डेफिनेटली तपाईँको चाहिँ फ्युचर फ्युचर मार्केटिङ एउटा चाहिँ प्लेटफर्म एउटा बनाउनको लागि चाहिँ युट्युबलाई तपाईँले चाहिँ डेफिनेटली बनाउन सक्नुहुन्छ मैले पनि त्यसरी नै युज गरिरहेको छु हाम्रो इन्टायर धेरै जस्तो टिमले पनि त्यसरी नै युज गरिराख्नु भएको छ it allows you to be leverage your connection through influencer marketing and other strategy तपाईँलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लिभरेज गर्छ लिभरेज भन्ने एउटा छुट्टै छुट्टै चाहिँ एउटा पावरफुल वर्ड हो राइट तपाईँको चाहिँ कनेक्सन हुन्छ जब तपाईँले भिडियो क्रिएट गर्नुहुन्छ जब तपाईँले चाहिँ प्रड्युस गर्नुहुन्छ के हुन्छ त भन्दाखेरि कनेक्सन तपाईँमा चाहिँ बिल्ड हुन्छ मोर इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तपाईँको चाहिँ हुन्छ र धेरै स्ट्राटेजीहरू तपाईँले चाहिँ युट्युबको फर्मेटबाट चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ like Facebook Twitter way there is a large element of luck luck involve success on YouTube YouTube all about having something interesting to say and a unique way to deliver the point यस्तो तपाईँको चाहिँ फेस जसरी हामीले फेसबुक ट्विटर युज गर्छौँ त्यस्तै चाहिँ यस्तो युनिक वे हो युट्युब चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त युनिक वेबाट चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टहरू डेलिभर गर्न सक्छौँ यस र अघि हाम्रो इर्साद सरले पनि सक्नुभयो होइन तपाईँको चाहिँ युट्युबमा हामी we have lots of time हामी सबैजना जानसँग चाहिँ समय हुन्छ त्यो समयलाई चाहिँ कोही यहाँ टिचर हुनुहुन्छ कोही यहाँ चाहिँ आफ्नो बिजनेस गरिराख्नु भएको छ होला कसैले चाहिँ यहाँ चाहिँ केही न केही त गरिराख्नु भएको छ नि होइन केही नगर्नु भएको छ भने पनि तपाईँहरूले युट्युबमा चाहिँ यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू डुल्दिनुहोस् के सिम्पल कुरा होइन भिडियो क्रिएट गर्न अलिकति सिक्नुहोस् डुल्नुहोस् अलिकति एडिट गर्न सिक्नुहोस् you can create videos and you can produce YouTube content. I know. So, you can do that. You can do that. You can do that. cities can events that. You can do that. city can do that. You can beautiful that. You can do that. I know. Tapayin leo, kei kura zannu wako chane, aafne skills jobless sikau na sapna Same thing I do, same thing it's Itzad do, same thing other jo chane, एन्टरप्रेन्यर्सहरू हुन्छ उनीहरूले त्यही गरिराखेको हुन्छ नभएको जोसँग स्किल छैन अथवा चाहिँ सिकाउने आइडिया छैन उनीहरूले खाएर चाहिँ हुन्छ नि नुडल्स खाएको भिडियो हालिदिन्छन् मिलियन्स भ्यू पुग्छ राइट एन्ड दे गेट के त monetisation they get money you have something unique and interesting and you know how to package YouTube can deliver almost guarantee success right so मैले फेरि पनि भन्छु सो तपाईँसँग चाहिँ युनिक केही कुराहरू छ इन्ट्रेस्टिङ केही कुराहरू छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्याकेज गरेर त्यसलाई चाहिँ डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ फन्डामेन्टल्स अफ युट्युब यो विषयमा हामीले डेफिनेटली uh, भोलिको इन च्याप्टरमा म तपाईँहरूलाई एज अ युट्युबको फन्डामेन्टलको विषयमा अझ कुरा गर्न चाहन्छु तर यहाँ केही फन्डामेन्टल्सहरू भन्छु YouTube is a website allows user to upload videos from computers and host online एउटा चाहिँ के हो त युट्युब चाहिँ एउटा वेबसाइट हो जहाँ चाहिँ युजर्सहरूलाई uh, चाहिँ भिडियो अपलोड गर्ने एउटा चाहिँ अप्सन दिन्छ र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अनलाइन त्यो प्लेटफर्मको थ्रुबाट चाहिँ के गरिदिन्छ त पोस्ट गरिदिन्छन् they can embed videos on their websites होइन direct traffic visitors to them without any putting strain on their servers होइन तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट ट्राफिक्सहरू तपाईँको भिडियोजमा पठाइदिन्छन् होइन भिजिटर्सहरू पठाइदिन्छन् विदाउट पुटिङ एनी स्ट्रेन तपाईँले चाहिँ कुनै यदि राम्रो भिडियो प्रड्युस गर्नुहुन्छ यदि राम्रो चाहिँ तपाईँसँग कन्सेप्ट युनिक इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू आउँछ भने चाहिँ के गरिदिन्छ त युट्युबले चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँलाई चाहिँ ट्राफिक सेन्ड गरिदिन्छ अटोमेटिकली तपाईँलाई चाहिँ भिजिटर सेन्ड गरिदिन्छ तपाईँको सर्भरमा YouTube also allows other user to users to search through those videos fine content fine interesting कुराहरू जुन चाहिँ स्टडी गर्न चाहन्छन् भने अथवा टाइम त लाग्न सक्छ जस्तो आफूलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुराहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ युट्युबको थ्रुबाट पनि अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ के गर्न सक्छन् त गेन गर्न सक्छन् राइट सो त्यो कारणले गर्दा एउटा युट्युब एउटा युनिभर्सिटी पनि हो राइट तपाईँले चाहेको कुरा सबै कुरा स्टेप बाई स्टेप ट्युटोरियल त नहुन सक्छ होइन तर केही हदसम्म तपाईँले चाहेको इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू युट्युबको थ्रुबाट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ राइट सो त्यो प्लेटफर्म हो YouTube creators can improve their livelihood of their content behind being discover by using smart titles, keywords, tags, and you could have, I mean, uh, definitely six on your side yes. I mean, six on your cursory keywords and the cursory attractive titles, and the cursory is a compiler say, uh, no source keywords, malone, you could have six uh, on. When you find a YouTube user, those content you enjoy, you can subscribe their channel and see their newest, newest video on video on the homepage however you visit the site you know तपाईँले चाहिँ जब यो पनि हुन्छ फन्डामेन्टल युट्युबको चाहिँ तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुराहरू सब्सक्राइब गर्दै गर्दै गर्दै गर्दै जानुभयो भने त्यही कुराहरू चाहिँ युट्युबले चाहिँ दोहोऱ्याएर दोहोऱ्याएर तपाईँलाई चाहिँ देखाइदिन्छ यो पनि युट्युबको एउटा अल्गोरिदम हो फन्डामेन्टल हो YouTube also allows users to create a profiles and it allows direct messaging as well as commenting videos यो कुराहरू पनि युट्युब प्लेटफर्मबाट तपाईँले कमेन्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नै प्रोफाइल क्रिएट गर्ने अप्सन दिन्छ कसरी क्रिएट गर्ने त्यो पनि सिक्छौँ हामी practically sorry right active discussion on videos great way to increase engage, engagement and heighten visibility The is tapaile chai ke garna saknuhuncha ta bhanda kheri youtube ko the bata tapaile dherai bhanda dherai engagement chai create God, garna saknuhuncha through the youtube right so paila your google uh, plus bhanne account thyo <coughs> jaba sorry ekdam क्षमा चाहन्छु तपाईँको चाहिँ यो जब तपाईँले चाहिँ पहिला चाहिँ युट्युब सिरिज बनाउनुहुन्थ्यो यो गुगल प्लस थियो अहिले चाहिँ यो हटिसकेको छ तपाईँको युट्युब अकाउन्ट नै गुगल प्लस हुन्थ्यो राइट सो युट्युबमा तपाईँले एडभर्टाइजिङ डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ युट्युबमा चाहिँ तपाईँ क्रिएटर्स जो कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू छन् उनीहरूले चाहिँ डेफिनेटली कन्टेन्ट क्रिएट गरिसके पछाडि एउटा लेभलमा पुगिसके पछाडि इन्कम पनि जेनेरेट गर्न सक्छन् राइट सो कसरी कसरी इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ दसवटा माध्यमहरू पनि म तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु so are you ready guys तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ तपाईँहरू इन्क युट्युबबाट कसरी कसरी चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ टेन वेज टु तपाईँले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न गर्ने वेजहरू तपाईँहरू सि बुझ्न चाहनुहुन्छ सिक्न चाहनुहुन्छ यस यस टाइप गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले म तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि सेयर गर्न चाहन्छु यस तपाईँहरू टाइप गरिदिनुहोस् टाइप गरिदिनुहोस् टाइप गरिदिनुहोस् टाइप गरिदिनुहोस् टाइप गरिदिनुहोस् राइट सो यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु म दसवटा माध्यमहरू कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ you can promote their own channel via through uh, others है सो यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ सो सो यो भन्नु अगाडि म यो इन्कम वे सेयर गर्नु अगाडि म तपाईँहरूलाई यो सेयर गर्न चाहन्छु कसरी चाहिँ बिजनेसले चाहिँ एक्चुअली युजिङ तपाईँको चाहिँ अन्य बिजनेसहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ युट्युबलाई युज गरिरहेछन् तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जेना मेरवल्स भन्नेलाई हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ कसरी उसले चाहिँ युट्युबलाई प्रयोग गरिरहेछ होइन तपाईँको चाहिँ प्यु डाई पाई भन्ने यो च्यानल छ कसरी उसले चाहिँ युट्युबलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेछ युट्युबलाई चाहिँ लेभरेज गरिरहेछ नेपालमै पनि धेरै युट्युबर्सहरू आइसकेका छन् जसमा मलाई एकदमै इन्फ्लुएन्स गर्ने युट्युबर्समध्येको जेम श्रेष्ठ धेरैजना धेरै जसो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ आइरहेछन् युट्युबर्सहरू उहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै नयाँ युट्युबर्सहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्सर गर्ने व्यक्तिमध्ये हुनुहुन्छ James Shrestha you can follow in Sisan Baniya उहाँ एकदमै अमेजिङ भिडियो प्रड प्रड्युस पनि गर्नुहुन्छ सँगसँगै उहाँ भ्लगर पनि हुनुहुन्छ राइट मेरो पनि फेभरेट हो नेपालकै केही युट्युबर्सहरू पनि टप युट्युबर्सहरू पनि छन् राइट वी क्यान से अनि हि इज माई मेन्टर उहाँ खासमा अनलाइन इन्डस्ट्रीकै हो अनलाइन एन्टरप्रेन्यर नै हुनुहुन्छ ग्रान्ड कार्डन सो अमेजिङली कसरी उहाँले सो उहाँहरूको आफ्नो आफ्नै युट्युबलाई चलाउने आफ्नो आफ्नै माध्यमहरू हुन्छ जस्तो सिसान बानियाले प्रमोट युज गर्ने युट्युब फरक हुन्छ साइमन राईले युट्युबलाई युज गर्ने माध्यम फरक हुन्छ ग्रान्ड कार्डनले युज गर्ने युट्युबलाई फरक हुन्छ अथवा चाहिँ इर्साद आलमले युज गर्ने युट्युब फरक हुन्छ जस्तो अघि इर्सादले भन्यो इर्साद सरले भन्नुभयो जस्तै युट्युबको आफ्नै अल्गोरिदम हुन्छ आफ्नै निच हुन्छ आफ्नै अडियन्स हुन्छ त्यसलाई लिएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट माई मेन्टर डेनलक उहाँ पनि मेरो मेन्टर हुनुहुन्छ कसरी उहाँले चाहिँ युट्युबलाई युज गरिराख्नु भएको छ you can see them as well है हाम्रो मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन राइट सो तपाईँको चाहिँ personal brand work work well you YouTube because allow audience to get know तपाईँको चाहिँ पर्सनल ब्रान्डलाई इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ युट्युबले धेरै मदत मदत गर्छ you have something interesting and useful say to you if you have a charismatic in your deliver way होइन then this will allow to build a large following that can ultimately lead to a lot of opportunity for business and for your personal life. यो पनि मैले सेयर गरेँ तपाईँसँग इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ तपाईँसँग कुनै पनि कुरा छ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ युट्युबले चाहिँ त्यो तपाईँलाई चाहिँ के गर्छ त अलो दिन्छ तपाईँलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ह्युज एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी हो एउटा प्लेटफर्म हो सो कन्टेन्ट राइटिङ कन्टेन्ट मार्केटिङको विषयमा म कुरा गर्न चाहन्न यो भास्ट च्याप्टर हो र हामी कन्टेन्ट मार्केटिङको विषयमा छुट्टै मैले ट्रेनिङ कोर्सेसहरू लन्च गर्दैछु सो त्यो विषयमा कुरा नगरौँ यो साइट्सहरू छन् जहाँ चाहिँ युट्युबलाई कसरी युज गरिरहेछन् भन्ने कुराहरू छन् so ways to make money from YouTube platform अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी कसरी चाहिँ युट्युब प्लेटफर्मबाट चाहिँ इन्कम गर्न सकिन्छ म तपाईँहरूलाई चाहिँ दसवटा स्ट्राटेजीहरू चाहिँ फर्स्टमा सेयर गर्न चाहन्छु देन आफ्टर हामी क्विक हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ काम सुरु गरिहाल्नेछौँ तपाईँहरू रेडी होला रेडी हुनुहोला नम्बर वान मोनिटाइज गरेर तपाईँले युट्युबबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो राइट तपाईँले चाहिँ एउटा one thousand subscribe one thousand subscriber for four thousand hours तपाईँले चाहिँ जब तपाईँको वाच टाइम सब्सक्राइब पुगिसकेपछि तपाईँ अप्लाई गरिसकेपछि मोने मोनिटाइज हुन्छ देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ पैसा आउन थाल्छ मोनिटाइजेसन नम्बर सेकेन्ड नम्बर सेकेन्डमा तपाईँले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ सुपर च्याट भन्ने एउटा अप्सन तपाईँलाई जब आफ्नो मोनिटाइजेसन प्रोसेस फलो हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ आफ्नो सुपर च्याट इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ देन आफ्टर तपाईँले चाहिँ सुपर च्याटको माध्यमबाट पनि तपाईँले चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड सो तपाईँहरू थर्ड थर्ड थर्ड वेज जान्नका लागि तयार हुनुहुन्छ third three three three type गरिदिनुहोस् I want to know three three type गरिदिनुहोस् उन्नाइसजना छौँ थ्री थ्री टाइप गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले तपाईँहरूले थर्ड वे जान्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कसरी कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युबबाट इन्कम गर्न so I want to see guys को को चाहिँ हामी एक्टिभ छौँ ग्यालेक्सी फो हाम्रो नाम राखिदिनु होला नाम राख्नुभयो भने एकदम बोलाउन सजिलो हुन्छ जस्तो मैले ओप्पो एफ इलेभेन प्रो भनेर बोलाउँदा अलिकति नमजा होला होइन नाम राखिदिनु भने तपाईँको नाम बोलाउन सजिलो भयो होइन अनि सो आफ्नो नाम चाहिँ टक्क चाहिँ चेन्ज गर्नु होला तपाईँहरूले बरु चेन्ज गर्न आएन भने हामी हेल्प चेक गरिदिन पनि सक्छौँ so third third third third third third wow wow amazing biz coach Vijay पनि प्रेजेन्ट भइसक्नु रहेछ welcome to this session present यो सेसनमा बिजकोच विजयलाई पनि हामी वेलकम गर्छौँ right and then after finally तपाईँको पनि टर्न आउँछ राइट बोल्नको लागि सो अहिले चाहिँ म डाइरेक्ट हाम्रो कोर्स च्याप्टरमा नै गइहाल्छु है त सो थर्डमा हामी छौँ अब युट्युबबाट कसरी इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि माई फेभरेट एउटा एफिलिएट मार्केटिङ गरेर युट्युबबाट एकदम मजाले पैसा कमाउन सक्छौँ है गाइज सो फर्स्टमा अब एफिलेट मार्केटिङ एस एसबिसी हामीले पनि नेपाली भर्जनमा चाहिँ एसबिसी एफिलेट प्लेटफर्म लन्च गरेका छौँ तपाईँहरूले एसबिसी गरे पनि द्याट्स फाइन तपाईँहरूले अथवा चाहिँ आउट अफ कन्ट्रीको जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले uh, गर्न सक्नुहुन्छ धेरै जेबेजु सिजे डट कम जेबेजुमा गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक ब्याङ्क यो साइट्सहरूकोबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ डिजि स्टोर ट्वेन्टी फोर एकदम राम्रो छ डिजिटल प्रडक्टको लागि त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ एफिलिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र देन आफ्टर एफिलिएट मार्केटिङ गरेर पनि तपाईँले चाहिँ युट्युबबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ यो एफिलेट मार्केटिङको त हाम्रो च्याप्टर नै छ अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ साइमोन जोन डट कमबाट अलमोस्ट ट्वेन्टी थर्टी फोर्टी स्टेप्सको हाम्रो स्टेप बाई स्टेप एफिलेट मार्केटिङको ट्रेनिङ छ र अझै पनि अपग्रेड हुँदैछ यो ट्रेनिङ सो एफिलेट मार्केटिङ एकदमै बेस्ट एकदमै easiest way to make money पनि हो म त भन्छु तपाईँहरूले राम्रो एफिलेट मार्केटिङ सिक्नु सिक्नुभयो र गर्नुभयो भने एफिलेट मार्केटिङ गरेर पनि युट्युबबाट तपाईँले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ coaching consulting and own skills doctor Begendra सबै हामी सबैले चिन्छौँ डक्टर बेगेन्द्रलाई उहाँ कहाँबाट आउनुभयो त होइन उहाँ बिजनेस कन्सल्टिङ गर्नुहुन्थ्यो अनि बिस्तारै कोचिङ गर्न थाल्नुभयो बडे बडा बिजनेस लन्च गर्नुभयो अहिले तहल्का मचाउनु भएको छ होइन सो तपाईँले चाहिँ युट्युबबाट के पनि गर्न सक्नुहुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कन्सल्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ कोचिङ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्किल्सलाई एन्ड देन आफ्टर तपाईँले चाहिँ फोर्थ वे तपाईँले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्ने माध्यम हो युट्युबबाट राइट अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ युट्युबबाट इन्कम गर्ने माध्यम हो तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट सेल गर्न सक्नुहुन्छ राइट वेदर तपाईँसँग अब फिजिकल प्रडक्ट हुनसक्छ तपाईँसँग डिजिटल प्रडक्ट हुनसक्छ अथवा तपाईँले चाहिँ मेम्बरसिप दिन सक्नुहुन्छ सब्सक्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ इभेन्टहरू सेल गर्न सक्नुहुन्छ राइट हाम्रो जो एफिलेट मार्केटिङमा हुनुहुन्छ एफिलेट मार्केटिङ गर्ने व्यक्तिहरू अथवा सरी <coughs> एकदम एकदम सरी चाहन्छु जो एसबिसी बन्न चाहनुहुन्छ अथवा उनीहरूले त बुझ्नै पर्ने कुरा हो होइन एसबिसी अथवा एफिलिएट मार्केटिङ गर्न चाहने एफिलिएट मार्केटिङ गर्नेलाई त यो फिजिकल र डिजिटल प्रडक्टको विषयमा बुझ्नै पर्ने कुरा हो हाम्रो अलरेडी यो ट्रेनिङ पनि लन्च छ होइन सो तपाईँले युट्युबको माध्यमबाट आफ्नो चाहिँ प्रडक्ट डिजिटल होस् अथवा फिजिकल होस् तपाईँले प्रमोट गरेर पनि तपाईँले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले देखिरहेको हुन्छु मोबाइल सपले विभिन्न नयाँ नयाँ ब्रान्डको जस्तो मोबाइल सप यो हुन्छ ग्याजेट सप्सहरूले चाहिँ विभिन्न कन्टेन्टहरू युट्युबमा प्रड्युस गरेर चाहिँ युट्युबबाट पनि त्यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट सर्भिस सेल गरिराखेको पाइन्छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन सो त्यसरी पनि तपाईँले चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल प्रडक्ट्सहरू विभिन्न जस्तो फिजिकल प्रडक्टमा अब ल्यापटप इन्टरनेट जे पनि हुनसक्छ होइन माइक्रोफोन वाट एभर होइन हुनसक्छ भने अब डिजिटल प्रडक्टमा सफ्टवेयरहरू एप्सहरू हुनसक्छ अब विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ एजुकेसनल कोर्सेसहरू हुनसक्छ होइन सो तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भनेको चाहिँ युट्युबलाई एज अ क्राउड फन्डिङको रूपमा पनि तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ क्राउड फन्डिङको विषयमा तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई दसवटा युट्युब च्यानलको लिस्ट पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ सेन्ड गरिदिन्छु तपाईँहरू चाहनुहुन्छ ए ए टाइप गरिदिनुहोस् तपाईँहरू दसवटा क्राउड फन्डिङ युट्युब साइट्सको कसरी चाहिँ क्राउड फन्डिङ गर्ने दसवटा साइट्सहरू म तपाईँहरूलाई सेन्ड गरिदिन्छु इन्स्टेन्टली म तपाईँहरूलाई चाहिँ सेन्ड गरिदिइहाल्छु दसवटा युट्युब च्यानल क्राउड फन्डिङ साइट्सहरू कुन कुन छन् त म तपाईँहरूलाई तुरन्त चाहिँ सेन्ड गरिहाल्छु ए ए ए ए टाइप गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले टाइप गरिदिनुहोस् टाइप गरिदिनुहोस् हामी कतिजना छौँ ग्रास तामाङ राम भूपेन्द्र पौडेलजी अरू को को छौँ <laughs> प्लिज तपाईँहरू निधाइसक्नुभयो एक्टिभ हुनुहुन्छ जो एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि ए टाइप गर्नुहुन्छ जो निधाइसक्नु भएको छ निधाइसक्नु भएको राइट सो त्यो कारणले गर्दा थ्याङ्क यू सो मच सागरजी विजय कुमलजी सुनिल ढकालजी मनोज मनोज गुमलजी सञ्जित जयसवालजी सागरजी साजन राईजी सुनिल ढकालजी अमेजिङ लेट्स गो है म दसवटा साइट्सहरू क्राउड फन्डिङ को चाहिँ top ten YouTube channels about crowd फन्डिङको विषयमा तपाईँहरूलाई लिङ्क पठाइसकेको छु त्यहाँ गएर पनि यो तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ यो लिङ्कलाई तपाईँहरूले चाहिँ रेडी गरेर कुनै साइटमा राख्नुहोस् आफ्टर दिस ट्रेनिङ तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानल्सहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अघि एसबिसीको पनि तपाईँहरूलाई पठाइसकेको छु एसबिसीको प्रेजेन्टेसन पनि आफ्टर दिस ट्रेनिङ तपाईँहरूले हेर्नुहोला यो यसरी पनि तपाईँले चाहिँ युट्युबलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ राइट सिक्स वेज अब सेभेन्थ सेभेन्थमा छ तपाईँको चाहिँ युट्युबबाट कसरी तपाईँले चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ स्पोन्सरसिप एड तपाईँले चाहिँ आफ्नो युट्युबमा डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यसले लेखेको छ नि होइन स्पोन्सरसिप आफूले खोज्ने हो यदि तपाईँसँग पाँच दस हजार बिस पच्चिस चालिस हजार अथवा एक लाख सब्सक्राइबर आउँछ छ भने तपाईँले स्पोन्सरसिप खोज्ने हो जस्तो यो यसले भनेको छ hello my name is Matty and I run KP, I run a K-pop focused YouTube channel called Show James. I have about 16 subscribe and 2.2 million lifetime views छ मसँग यति छ म चाहिँ अब के भनेको छ भन्दाखेरि following I have also internet Instagram page होइन called just Matty way I have uh, 15k followers I know 15.9k followers looked i looked on your pay, facebook pages and saw that there is a bts army guest guest the song challenge i believe it would perfect for me to promote this since my audience lots BTS होइन उसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि मेरो तिम्रो चाहिँ यो तिम्रो पेज फेसबुक पेजमा चाहिँ मैले चाहिँ तिम्रो यस्तो यस्तो बिटिएसको विषयमा यस्तो देखेँ मेरो अडियन्सलाई चाहिँ त्यो बिटिएस धेरै आई थिङ्क मनपर्छ उनीहरूलाई मनपर्छ सो त्यो कारणले गर्दा I could very easily promote your app on on both my YouTube channel and Instagram YouTube र इन्स्टाग्राममा चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छु सो फर बोथ मैले चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ वान हन्ड्रेड डलर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फ्री लिन्छु भनेर चाहिँ यसरी देखाएको छ होइन I believe my audience will want to try to beat your challenges for this reason. So as a sponsorship about your English Malay cats in Nepal audience, just so the food song food song relates YouTube channel, the pilot create gonunsa continuously the video produce got this arunsa one is a the restaurant or like ad play गर्न स स्पोन्सरसिप माग्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो सब्जेक्टको चाहिँ step by step guidance tutorial चाहिँ तपाईँले चाहिँ युट्युबमा अपलोड गर्दै जानुहुन्छ सेयर गर्दै जानुहुन्छ तपाईँको सब्सक्राइबर बढ्दै जान्छ भने तपाईँले डेफिनेटली तपाईँको चाहिँ तपाईँले पनि रिक्वेस्ट गर्नु पर्दैन कलेज आएर स्कुल आएर अथवा चाहिँ तपाईँले भन्न सक्छ ल मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति सब्सक्राइबर यति भ्युवर्स रहेछ मेरो चाहिँ हाम्रो कलेजको चाहिँ यति प्रमोसन गरिदिनु पऱ्यो मेरो म तपाईँको च्यानलको लागि चाहिँ फिफ्टी थाउजन्ड स्पोन्सरसिप गर्छु अथवा वान लाख स्पोन्सरसिप गर्छु भनेर तपाईँलाई अडियन्स आउन सक्छ होइन अथवा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले जे पढिरहनु भएको छ त्यही गर्नुहोस् टिचर हुनुहुन्छ भने अझ तपाईँले चाहिँ आफ्नो भ्यालु इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ राइट स्पोन्सरसिप एड नेक्स्ट भनेको चाहिँ मल मर्चेन्डाइज अन युट्युब युट्युबबाट तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो मर्चेन्डाइजहरू पनि सेल गर्न सक्नुहुन्छ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ नाइनमा भनेको चाहिँ build a mail list and offer something later तपाईले चाहिँ मेल लिस्ट ए अनलाइन के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको लिस्ट तपाईँको चाहिँ एसेट्स हो अनलाइन एन्टरप्रेन्यर अथवा चाहिँ अनलाइनमा काम गर्ने जो व्यक्ति हुन्छन् उनीहरूको सबै एसेट्स भनेको चाहिँ लिस्ट हो so build mail list offer something letter तपाईँले चाहिँ लिस्ट क्रिएट गरेर समथिङ केही अफर पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र देन आफ्टर टेनमा भनेको चाहिँ नम्बर टेनमा भनेको चाहिँ सेन्ड ट्राफिक इन्टु यो वेबसाइट तपाईँले आफ्नो वेबसाइटकोबाट विभिन्न डेमोहरू दिनुहुन्छ विभिन्न प्रडक्टहरू सेल गर्नुहुन्छ सर्भिसहरू दिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ युट्युबमा भिडियो क्रिएट गरेर कन्टेन्ट क्रिएट गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ ट्राफिक सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सो सो त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ दसवटा माध्यमहरू युट्युबबाट इन्कम गर्ने दसवटा माध्यमहरू हुन् सो त्यो कारणले गर्दा अब म नेक्स्ट नेक्स्ट कुरा चाहिँ तपाईँहरूसँग गर्न गइराखेको छु देन आफ्टर हामी चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकल्ली काम गर्नेछौँ are you ready guys ready हुनुहुन्छ तपाईँहरू रेडी रेडी टाइप गरिदिनुहोस् तपाईँहरू रेडी रेडी टाइप गरिदिनुहोस् अनि त्यस पछाडि हामी नेक्स्ट लेभलमा कुरा गर्नेछौँ नेक्स्ट लेभलमा हामी जानेछौँ यस यस यस यस भूपेन्द्रजी अरू को को हुनुहुन्छ अरू को को हुनुहुन्छ विप्लव साई ग्रेस मनोजी मनोज कुमलजी यस अरू रेडी गाइज सुत्या त छैनौँ नि सुत्या त छैनौँ नि है सो हामी रेडी छौँ okay okay okay okay okay so Sajan Rai Sanjit Jaiswal Shriram yes हामी रेडी छौँ अब हामी जान्छौँ थोरै कुरा गर्छौँ अनि देन आफ्टर हामी डाइरेक्ट जान्छौँ है त इर्साद भाइ इर्साद आलम भाइ सो म फाइनल एउटा कुरा गर्न चाहन्छु YouTube is all about the quality video production है युट्युब चाहिँ युट्युब के हो त भन्दाखेरि तपाईँले भिडियो क्रिएट गरेर मात्र पनि हुँदैन है तपाईँले चाहिँ एउटा क्वालिटी इन्ट्रेस्टिङ एउटा चाहिँ स्पेसिफिक निजमा तपाईँले भिडियो क्रिएट गर्नुपर्छ अनि क्वालिटी दिनका लागि केही कुराहरू तपाईँले गर्नुपर्छ जुन मैले मेरो सुरुवाती फेजमा चाहिँ एकदमै यो युट्युबमा काम गर्नका लागि पनि दुःख झेल्नु पर्यो त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ छैन क्या राइट है सो फर क्वालिटी भिडियो है if you can buy some video making टुल्सहरू तपाईँले चाहिँ किन्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई अझ युट्युबमा चाहिँ राम्रो हुन्छ है जस्तो तपाईँको च्यानल क्रिएट गर्नु त छँदैछ तपाईँको च्यानल म्यानेज गर्नु सेटिङ यताउति गर्नु सधैँ एट लास्ट तपाईँको युट्युबले हेर्ने भनेको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी तपाईँले कति कति चाहिँ तपाईँले चाहिँ भिडियो प्रड्युस गर्नुहुन्छ कति अपलोड गर्नुहुन्छ त्यो सँगसँगै तपाईँले चाहिँ कस्तो कस्तो टुल्स प्रयोग गरेर चाहिँ भिडियो क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वालिटी डिटर्मिन डिटर्माइन गर्छ राइट सो त्यो कारणले गर्दा तपाईँसँग हुनुपर्ने पहिलो भनेको चाहिँ नर्मल्ली क्यामरा मोबाइल हुन भयो भने एकदम ठिक छ तपाईँसँग मोबाइल छ अब सक्नुहुन्छ भने होइन क्यामरा लिनुहोस् होइन क्यामरा मोबाइल चाहिँ युज गरे पनि भयो होइन mobile normally five eight eight thousand ten thousand माथिबाट हुन्छ क्यामरा लिनुभयो भने अब तपाईँको चाहिँ साठी पैँसठीदेखि राम्रो राम्रो क्यामराहरू पाउँछ पहिलो पहिलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कुरा आवश्यक हुन्छ है सो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तपाईँहरूको लागि सेकेन्ड भनेको चाहिँ तपाईँले माइक युज गर्नुहोस् सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ जस्तो माइक यो तपाईँहरूले सुपर ल्याबको युज गर्न सक्नुहुन्छ बोयाको युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो अर्को कम्पनीको युज गर्न सक्नुहुन्छ नर्मल्ली अब माइक सस्तोमा आठ सयदेखि सरी <coughs> एकदम चाहन चाहन्छु तपाईँले सस्तोमा आठ सयदेखि हाई रेन्जमा तपाईँले चाहिँ सात हजार धेरै पढ्ने माइक पनि तपाईँले चाहिँ लिएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग चाहिँ बेसिक हुनुपर्ने के रहेछ त क्यामेरा भयो भने एकदम बेस्ट नभए पनि तपाईँसँग भएको त मोबाइल होला मोबाइलले युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँले एउटा जोड दिनुपर्ने के हो रहेछ त माइक भयो भने एकदम तपाईँको चाहिँ भिडियो हुन्छ नि क्वालिटी एकदम बेस्ट हुन्छ जस्तो मैले यत्तिकै बोलेर चाहिँ भिडियो बनाउनु र म मैले कुनै एउटा यो माइकलाई लिएर चाहिँ बोलेर चाहिँ एउटा कन्टेन्ट हाल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अडियोमा साउन्डमा एकदम एफेक्टिभ सुनिन्छ राम्रो हुन्छ र यसले पनि क्वालिटी डिटरमाइन हुन्छ होइन युट्युबमा नेक्स्ट अब माइकहरू पनि हुन्छ जस्तो यो अरू पनि माइक तपाईँको हुन्छ यो यो विशेष गरेर ब्लगरहरूले युज गर्न सक्छन् यो अलिकति महँगो हुन्छ अब सस्तोमा आठ सय नौ सय हजार पच्चिस सयसम्म पाइने यो माइक्सहरू हुन्छ भने यो अलिकति त्योभन्दा हाई जान सक्छ पैँतिस सय एकतिस सय होइन त्यसरी जान सक्छ यो अर्को तपाईँको चाहिँ अब स्पेसियली पोडकास्ट गर्ने साथीहरूले यो युज गर्छन् म पनि यही माइक युज गर्छु यो युज गर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनी त फरक हो क्यारे है सो तपाईँहरूले पनि यो युज गर्न सक्नुहुन्छ यो टाइपको माइक पनि यदि अब यो अलिकति महँगो हुन्छ तर तपाईँहरूले चाहिँ सुरुमा यही युज गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ होइन पछि तपाईँहरूको अब अपग्रेड हुँदै जान्छ होइन के हुँदै जान्छ भने अपग्रेड गर्नुहोस् अनि थर्डमा भनेको चाहिँ तपाईँको युट्युबलाई तपाईँको क्वालिटी भिडियो डिटरमाइन गर्ने स्ट्यान्ड पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो राइट स्ट्यान्ड पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तपाईँको चाहिँ जस्तो स्ट्यान्ड नर्मल्ली तपाईँको एकदमै सानो नौ सयमा पनि पाउँछ बाह्र सय अनि पन्ध्र सय पाँच हजार त्यो लेभलमा स्ट्यान्ड तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ यो पनि तपाईँको चाहिँ एउटा बेसिक क्वालिटी डिटरमाइन गर्ने टुल्स हो युट्युबको लागि राइट अनि ट्राइपड होइन यो स्ट्यान्ड भनेको अब यतिकै तपाईँ बोलेर अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बोर्डमा सिकाएर कसैलाई पढाउनुहुन्छ सिकाउनुहुन्छ भने स्ट्यान्डले एकदम राम्रो काम गर्छ होइन अहिले तपाईँले चाहिँ घुमेर डुलेर अब इभेन्टहरू खिच्नुहुन्छ भ्लगिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि ट्राइपड तपाईँहरूको लागि सजिलो हुन्छ होइन सो त्यो कारणले गर्दा ट्राइपड स्ट्यान्ड सक्नुहुन्छ भने स्ट्यान्ड ट्राइबाट लिनुहोस् होइन सक्नुहुन्न भने तपाईँ अब फिल्डमा घुमेर भिडियो बनाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ रुममा बनाउनुहुन्छ त्यसलाई डिटर्माइन गरेर रुममा बनाउनुहुन्छ भने यो स्ट्यान्ड लिनुहोस् यदि फिल्डमा तपाईँहरूले चाहिँ बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ यो ट्राइपड लिनुहोस् तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ र नर्मली ट्राइपड आठ सयदेखि तिन हजार ओभर पनि हुन्छ होइन क्वालिटी अनुसार हुन्छ ट्राइबर्डले पनि तपाईँले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ राइट एकदम सरी अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँसँग यदि ठिक छ अब सुरुवातमा यति माथिको भए पनि ठिक छ यति भए पनि युट्युब अब तपाईँको एकदम राम्रो गजबले चल्न सक्छ है अब जुन चाहिँ अब अब भोलिको डेजमा हामी सिक्छौँ युट्युबमा चाहिँ अब कसरी सबै कुरा एकदम ए टु जेड सिक्छौँ हाम्रो साथ सरले सिकाउनुहुन्छ राइट एन्ड देन आफ्टर नेक्स्टमा भनेको अब जस्तो तपाईँसँग यदि अब जब एउटा चाहिँ लेभलमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ अथवा तपाईँसँग छ भने त एकदम गुड एकदम राम्रो डेस्कटप छ एउटा चाहिँ ल्यापटप छ होइन जुन चाहिँ एडप प्रिमियर होइन त्यो लेभलको सफ्टवेयर चाहिँ एडप सफ्टवेयर चाहिँ जान्छ भने त्यो लेभलको तपाईँले चाहिँ अब डेस्कटप ल्यापटप युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन जसले चाहिँ एकदम एउटा चाहिँ क्वालिटी भिडियो एडिट गर्नका लागि तपाईँलाई चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ छैन भने द्याट्स फाइन तपाईँले मोबाइलबाटै पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो राइट सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ एउटा तपाईँ एज अ युट्युबर तपाईँ तपाईँ एउटा राम्रो पब्लिक स्पिकर अथवा चाहिँ तपाईँले बोल्न सक्ने तपाईँको कला पनि विकास गर्न आवश्यक छ है कतिपय साथीहरू जस्तो छ नि यो सिक्नुपर्ने स्किल्स हो एउटा तपाईँले पब्लिक स्पिकिङ सिक्नुपर्ने स्किल्स हो हाम्रो यो ट्रेनिङ पनि छ साइमोन जोन डट कममा डक्टर ताराजीले नै ट्रेनिङ दिनुहुन्छ राइट सो तपाईँसँग यो क्वालिटी पनि हुन आवश्यक छ है एउटा चाहिँ बोल्ने कला पनि तपाईँले चाहिँ विकास गर्न आवश्यक छ सानो सानो एकदम सानो सानो कुराहरू म्याटर गर्छ है सो त्यो कारणले गर्दा माथिको कुराहरू त भइहाल्यो होइन यदि तपाईँले चाहिँ बोलेर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो बोल्न बोल्ने कला पनि सिक्न आवश्यक छ राइट सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको एउटा फिल्डमा तपाईँको चाहिँ फिजिकल टुल्सहरू हुन् जुन चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ quality determine quality video determine गर्नका लागि आवश्यक टुल्सहरू हुन् जुन कुरा मैले चाहिँ सुरुमा भिडियो प्रड्युस गर्दाखेरि एकदम गाह्रो भएको थियो साँच्चै नै भन्नुपर्दा कहाँबाट माइक ल्याउने होइन कसरी स्ट्यान्ड चाहिँ कहाँ पाउँछ स्ट्यान्ड होइन तपाईँको चाहिँ एकदम एकदम मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू बनाउन चाहिँ एकदम टाइम लाग्यो इट टेक्स मलाई अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ वान टू इयर्स त मैले भिडियो नै प्रड्युस गरिनँ होला युट्युबको लागि राइट एन्ड देन आफ्टर पछि पछि बिस्तारै सिक्दै सिक्दै गयो है तपाईँहरूलाई यति सहज भयो कि हामी नेक्स्ट सहजताको लागि यदि तपाईँहरू चाहिँ हामी लिनुहोस् नै त भन्दैनौँ है इफ यु आर होइन यो आफ्नो चाहिँ भिडियो क्वालिटी चाहिँ गुड बनाउन चाहन्छु भन्ने हिसाबले तपाईँहरू चाहिँ त्यो टुल्सहरू तपाईँ टुल्सहरूको विषयमा थाहा छैन होइन माइकको विषयमा थाहा छैन अथवा चाहिँ क्यामराको विषयमा थाहा छैन होइन स्ट्यान्ड ट्राइपडको विषयमा थाहा छैन भने पनि तपाईँहरूको लागि हामीले यो यो टाइप्सको सर्भिस पनि हामीले छुट्टै एउटा मल्टिभर्सिटी सप भन्ने छ अर्को एकजना साजन साजन छेत्री भाइले चाहिँ उहाँले चाहिँ ह्यान्डल गर्नुहुन्छ सो यो टाइपको पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ युट्युबको आवश्यक कुराहरू पनि दिन्छौँ जस्तै यो कम्बोमा एउटा अफर छ अहिले हामीले दिइरहेछौँ जसमा चाहिँ टु हन्ड्रेड डीको चाहिँ एउटा चाहिँ क्यामेरा छ अनि बोया यो माइक छ एन्ड देन आफ्टर स्ट्यान्ड छ ट्राइपर छ होइन सो अलमोस्ट यो तपाईँको क्यामेराकै पढ्न जान्छ यो चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड भएर चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड छ तर धेरै सर्टहरू ल्याएको छैन अलमोस्ट कति फोर फाइभ थाउजन्ड सर्ट लिएको क्यामरा हो अनि यो सबै गरेर सेभेन्टी वान थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेडको लागि अहिले सिक्सटी फाइभमा एउटा राम्रो कम्बो छ नेक्स्ट भनेको सेकेन्डमा भनेको चाहिँ इफ तपाईँहरू त्यो लेभलको क्यामरा अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न अथवा चाहिँ अथवा चाहिँ त्यति लेभलमा अहिले तत्काललाई जान चाहनुहुन्न भने नेक्स्ट लेभलको तपाईँले चाहिँ बेस्ट अर्को कम्बो छ तपाईँले ट्राइपड एउटा चाहिँ फिल्डको लागि चाहिँ ट्राइपड अनि रुममा भिडियो बनाउनुहुन्छ भने स्ट्यान्ड अर्को माइक पनि छ जस तपाईँलाई तपाईँहरूलाई twenty twenty five percent off छ र टु थाउजन्ड नाइन्टी नाइनमा यो कम्बो लिन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले राइट सो त्यसको लागि चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई यो पछाडि एउटा लिङ्क सेन्ड गरिदिन्छु है त्यहीँ गएर कन्ट्याक्ट गर्नुहोला अनि सुपर सेल यो अर्को बेस्ट कम्बो हामी दिइरहेछौँ एउटा ट्राइपट र माइक है माइक र ट्राइपट जस्ट फिफ्टिन हन्ड्रेडमा छ यो ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ छ एकदम रियल छ र प्लस अब तपाईँहरू यो पोखरा भ्यालीको लागि चाहिँ हामीले फ्री डेलिभर छ अनि आउट अफ पोखरा छ भने चाहिँ अलिकति एक दुई सय एक सय अलिकति डेलिभरी चार्ज हुनसक्छ होइन सो यो यो कम्बोहरू लिन सक्नुहुन्छ एज अ होल तपाईँहरूलाई यो चाहिँ सहज होस् यो टु यो टुल्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भिडियो क्वालिटी मेन्टेन होस् भनेर मात्र चाहिँ यो मैले भनेको छु इफ तपाईँहरू युट्युब गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो लिनुहोस् होइन जस्तो आउट अफ सर हुनुहुन्छ उहाँको लागि त अलिक गाह्रो होला तपाईँले त्यहीँ म्यानेज गर्नुहोला बरु सजेस्ट माग्न सक्नुहुन्छ हामी सजेस्ट दिन सक्छौँ तपाईँलाई राइट सो त्यही छ र अब चाहिँ नेक्स्ट म तपाईँहरूलाई चाहिँ हेलो इर्साद भाइ त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर दाइ म यही छु स्क्रिन सेयर भएको थियो हाम्रो स्क्रिन भइरहेछ स्क्रिन सेयर भइरहेछ नि होइन ओके सो तपाईँहरू यो सपिङको लागि जान चाहनुहुन्छ भने म लिङ्क तपाईँहरूलाई छोडिदिउँ सर्लिङ भन् तपाईँ जस्तो यहाँ हो सुनिल ढकालले भन्नुभएको छ सर्लिङ भन्नुभएको छ तपाईँहरू कतिजना चाहिँ यो जस्तो यो कम्बोहरू लिन पछि अब अहिले लिइहाल्नुहोस् भन्ने पनि छैन पछि पनि अब तपाईँहरू गर्दै गएपछि त चाहिन सक्छ नि त होइन म लिङ्क छोडिदिन्छु लिङ्क तपाईँहरूले टाइप गरिदिनुहोस् को को चाहिँ यो आफ्नो क्वालिटी मेन्टेनेन्सको लागि लिङ्क चाहनुहुन्छ म तपाईँहरूलाई ड्रप गरिदिन्छु है त एन्ड देन आफ्टर हामी प्रम्प्टली अब चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली काम गरिहाल्नेछौँ र आज सायद प्र्याक्टिकल्ली काम गर्न भ्याउँदैन जस्तो छ है किनभने केही क्वेसन्सहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ सम्भवत आज अब थ्योरिटिकल कुराहरू भएको हुनाले गर्दा पनि नहोला होइन भोलि अब लगभग हाम्रो टाइम त इन भइसक्यो राइट यो तपाईँहरू यो लिङ्क छ तपाईँहरू जानु होला यो लिङ्क सेभ होला पछि तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ राइट सो यो त्यही यही लिङ्कबाट तपाईँहरूले म्यासेज गर्नुहोला किनभने सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई उहाँसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भएर तपाईँहरूले काम गर्नुभयो भने एकदम सहज हुन्छ राइट सो तपाईँहरूले एकदम सहज होस् भनेर यो कुराहरू म्यानेज छ राइट अब हाम्रो आजको अब भोलि प्र्याक्टिकल गरौँ भोलि भन्ने साथीहरू बिबी टाइप गर्नुहोस् त भोलि अब भोलि गरौँ प्र्याक्टिकल्ली कामहरू भनेर जो जो हुनुहुन्छ बिबी टाइप गर्नुहोस् त अनि हामी भोलि चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली अब भोलि चाहिँ आज थ्योरिटिकल कुराहरू भयो कन्सेप्ट केही कन्सेप्टहरू केही पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला तपाईँहरूले राइट ओके ओके सबैजना प्रायः भोलि नै छौँ सो के भन्छ नि बहुमतको त कदर हुनै पर्यो ओके सो एक एक एक एक वर्डहरू बिस पन्ध्र पन्ध्र सेकेन्डको म दिन चाहन्छु Sajan Rai how was the session आजको सेसन के कस्तो लाग्यो पन्ध्र सेकेन्ड तपाईँलाई ओके यो समय मलाई दिनुभएकोमा साइमन सरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद फेरि भने आजको सेसन एकदमै मलाई राम्रो लाग्यो होइन जहाँ चाहिँ अब मैले अब जति पनि सोचेको भन्दा पनि अझ आज लिन पाएँ होइन जति पनि मेरो अब मैले चलाउ चलाउनको लागि चाहिँ म भर्खर वान विक भयो क्या ओके थ्याङ्क यू मैले त्यही भएर एकदमै राम्रो लाग्यो thank you so much thank you अब बवाल कुरा त भोलि गर्नेछौँ पर्सि गर्नेछौँ हाम्रो विशाल सर कस्तो लाग्यो आजको थ्योरिटिकल सेसन माइक म्युट छ तपाईँको विशाल सर एकचोटि सबैको माइक अन के अरे क्यामेरा अन गराउँदा कस्तो कस्तो स्टेजमा छौँ हामी प्लिज मेरो रिक्वेस्टलाई स्वीकार्नुहोस् तपाईँहरू श्रीराम भाइ माइक विशाल सर तपाईँको माइक वा हिरो छ है हाम्रो एसबिसीको ग्रेट एउटा सेल्स क्लोजर पनि हो श्रीराम भाइ है टिममै हुनुहुन्छ विशाल सर भनेपछि तपाईँको सकियो विशाल सर हजुर सर त्यही हो एकदम खुस लागिरहेको छ यो युट्युब च्यानलमा कसरी बनाउने भन्ने कुरा ओके ओके सो हाम्रो Grace Tamang sir thank you तपाईँलाई ग्रेस तामाङ सर नमस्कार सबैजनालाई धन्यवाद साइमन सर म पनि काम गर्दै गर्दै अफिसमा बस्दा बस्दै पनि सुनिरहेका थिएँ हेरिरहेका थिएँ यो प्रेजेन्टेसनहरूले हामीलाई धेरै सहायता पुगेको छ यो इक्विपमेन्टहरूको कुरा गर्दाखेरि यो डिभाइसहरू मसँग एभाइलेबल छ अलरेडी तर यसको काम विशेष गरी हेर्दाखेरि मैले अझै केही कुरा सिक्न धेरै सिक्न चाहिँ बाँकी रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु मेरो युट्युब च्यानल खोलेको मैले धेरै भयो र पनि मेरो अलिकति अब मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दैछु अनि भित्र भित्र मेरो चाहिँ धेरै सेटिङहरू बाँकी रहेछ भन्ने कुरो मैले बुझेको छु सायद भोलि धेरै कुरा सिक्नेछु तपाईँको के प्रब्लम रहेछ अहिले हामी सायद भयो भने एनीमा तपाईँको चाहिँ प्रब्लम नै सल्भ गरिदिन्छौँ है अब के प्रब्लम चाहिँ सेटिङको प्रब्लम भयो भने प्रब्लम भयो अहिले है थ्याङ्क यू सो मच मेरो सेटिङ रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझिसकेँ सायद ओके हुन्छ सर ओके जीवन जीवन सर कस्तो लाग्यो आजको यो सेसन जीवन सर हाम्रो हजुर हजुर sir thank you sir time दिनुभएकोमा र आजको क्लास सेसन चाहिँ एकदम इफेक्टिभ छ मैले पनि यो च्यानलहरू खोल्न त खोलेको तर ग्रो गर्न चाहिँ एकदम धेरै धेरै कुराहरू बाँकी रहेछ भन्ने कुरा आज मैले बुझेँ र साथीहरूलाई पनि एकदम एकदम हजुरको त्यो कुरालाई पनि विशेष भोलि तपाईँको पनि प्रब्लमलाई हेर्छौँ तपाईँ तपाईँको च्यानललाई पनि एकचोटि हामी हेर्छौँ डाइरेक्टली नै तपाईँले कस्तो कसरी किवर्ड्स राख्नु छ टाइटल्सहरू राख्नु छ तपाईँको पनि हामी हेर्नेछौँ तपाईँको सर है मैले ख्याल गरिरहेको छु तपाईँको लागि स्पेसियल्ली एसबिसीकै लागि हामीले यो ट्रेनिङ हो होइन जति बाहिरको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि केही केही हदसम्म सिक्नु सिक्नुहोस् होइन केही अब हामीले गर्न सक्छौँ भने यो पेन्डामिक छ यो अवस्थामा गरौँ भनेर नै हो सो जीवन सर तपाईँको हेर्नेछौँ हामी डेफिनेटली पनि भूपेन्द्र सर हजुर सबैलाई नमस्कार फेरि आज हामीले चाहिँ धेरै कोर्सहरू रहेछ त एकै दिनमा यति धेरै कोर्सहरू सिक्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन ल पाँच सात दिनभन्दा बढी नै टाइम लागेर सिक्नुपर्ने यस्तो ट्रेनिङ रहेछ धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई पनि मेरो पनि एउटा युट्युब च्यानल चाहिँ थियो तर पहिला नै मोनिटाइज भइसकेको थियो अहिले सेकेन्ड स्टेप चाहिँ के भएर त्यो मेरो मोनिटाइज अहिले हटेको छ त्यसको लागि पनि सरहरूसँग यसो हेल्पको आशा राखेको छु अनि तर धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ मलाई सिक्न बाँकी रहेछ भन्ने लागिरहेको छ क्या त्यो एक दिनमा यति धेरै कुरा सिक्न सकि जस्तो लागेन <laughs> अब पाँच सात दिनभन्दा बढी नै टाइम लागेरै सिक्नुपर्ने कोर्स देखेँ मैले चाहिँ तर मेरो भोलि चाहिँ खासमा यो अहिले म टटको पनि ट्रेनिङ लिइरहेको छु मैले भोलि चाहिँ आफ्नो मैले त्यो क्लास छ मैले भोलि क्लास लिनुपर्ने छ त्यही भएर सातदेखि नौ बजीसम्म चाहिँ म भोलि बिजी नै हुन्छु त्यही भएर पछि पछाडि चाहिँ अझ म सिक्ने चाहिँ चाहना चाहिँ थियो तर ठिक्क भोलि चाहिँ मेरो क्लास छ सर स्योर स्योर तपाईँ अब अपकमिङ एसबिसी पनि हुनुहुन्छ त अपकमिङ एसबिसीलाई त झन् फुल्ली एक्सेस भइहाल्छ युट्युब होस् ब्लगिङ होस् पब्लिक स्पिकिङ होस् सबै कुरा एक्सेस नै हुन्छ भइहाल्छ सो त्यो तपाईँको मध्यनजर हामी गर्ने नै छौँ या डेफिनेटली पनि अनि अब हामी जान्छौँ सरी विप्लव साईजी अब आजको सेसन कस्तो लाग्यो हजुर धन्यवाद साइमन भाइ मैले अब युट्युब च्यानल खोल्ने विचार गरिरहेको थिएँ अनि कुनमा जाने इन्टरटेनमेन्टमा धेरै रहेछ एजुकेसनमा अलिक कम रहेछ अनि टेक्निकल अनि पब्लिक स्पिकिङ अनि पनि जान्न अनि हजुर हजुरसँगै जोड्दै जोडिँदाखेरि एफिलेट मार्केटिङ पनि गर्न चाहन्छु म अनि पहिला बुझ्ने तर सबै बुझ्ने हो कन्सेप्ट बुझ्ने हो बिजनेस मोडल कम्पेन्सेसन प्लान बुझ्ने हो अनि गर्दा एकदम राम्रो you have time thank you अनि बिस्तारै पर्सनल डेभलपमेन्ट अनि धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी रहेछ अनि सिक्न चाहन्छु sure sure thank you thank you Biplav Sai यसरी यो स्पिरिट कायम राख्नुहोस् तपाईँलाई तपाईँ भर्खरको पनि हुनुहुन्छ तपाईँ डेफिनेटली पनि धेरै कुरा गर्न बाँकी छ हुन्छ पनि त्यो अनि अब म जान चाहे हाम्रो सय सन् सञ्जित जयसवाल अघि त क्या हिरोदेखि राम्रो थियो अहिले त बत्ती मारेर होला <laughs> <laughs> ठिक छ भोलिको क्लास पनि जोइन गर्छु म thank you thank you thank you Sanjit sir अब नारायण काजी श्रेष्ठजी हजुर सर मैले पनि अब युट्युबको बारेमा मेरो पनि युट्युब च्यानल त त्यो एउटा थियो तर त्यो चलिरहेको छैन अब त्यो कसरी चल चलाउने भन्ने बारेमा भोलिको लेसनबाट चाहिँ बढी सिकिन्छ ओके अब हामी जाउँ सञ्जित जयसवाल भयो हाम्रो सुनिल ढकालजी भयो पन्ध्र सेकेन्ड तपाईँलाई टाइम छ मान्य सदस्यज्यूहरू सुनिल ढकाल तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ करण चौहान सर करण चौहान सर तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ यस यस सर यस यस कस्तो लाग्यो तपाईँलाई ओके ठिक थियो सर अब आज थ्योरिटिकली भयो त्यो तपाईँले के के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू बताउनु भयो होइन अनि अब म चाहिँ प्र्याक्टिकल्लीलाई नै अलिकति फोकस गर्न चाहन्छु किनभने मैले अब युट्युब च्यानल चलाइ नै रहेको छु होइन वाच टाइम पनि कम्प्लिट गरेर सब्सक्राइबर पनि कम्प्लिट गरेर स्ट्यान्डअप कमेडी हालियो पनि होइन तर अलिकति बिचमा च्यानल सुतेर अलिक च्यानल ग्रो गर्न भनौँ न च्यानलबाट इन्कम चाहिँ आएको छैन होइन जसलाई अहिले पनि भ्लगिङको कन्टेन्टहरू हालिराखेको छ स्ट्यान्डअप कमेडीसँगै अहिले फेरि भ्लगिङ चाहिँ रेगुलर जस्तै हालेर च्यानल सुतो भनेर उठाउनलाई होइन अहिले हामीले हिजोको ग्रान्ड ओपनिङ भएको भाडबटिन पनि हाल्यौँ अहिले पनि भयो आज पनि भ्लगिङ ब्लग हान्न गएको थियौँ होइन अनि गर्न गइरहेको छ तर भ्युजहरू एकदमै कम आएर च्यानल सुतेको हो कि यो नामै <laughs> चाहिँ नभएको के हो कि साइमन अनुसार बुझ्नु होइन यो लगभग हामीले गरेको तिन स्ट्यान्डअप कमेडीहरू हाल्न थाल्दा धेरै अगाडिदेखि हो दुई वर्ष जस्तो भयो होइन अनि त्यो बिचमा लकडाउन भएपछि चाहिँ ग्यादरिङ हुन पाएन अब अनलाइन त अब अरूलाई भन्दा पनि अब चाहिँ आफै फ्रन्टमा आउने भनेर अनि भ्लगिङ हान्न थालेको चाहिँ हाम्रो त्यसो चाहिँ आर्टिस्टहरू लोकल लाइन नै होइन बस्तो हुन्छ नि त एउटा पब्लिकलाई नै चाहिँ उसको एउटा रहर छ आर्टिस्टिक फिल्डमा रहर छ कलाकारिता फिल्डमा रहर छ अनि उसलाई प्लेटफर्म दिउँ न हामी त अरूलाई नै प्लेटफर्म दिने गरी गरेको थियो होइन अब यो च्यानल सुतेको हो कि सेटिङहरू पनि प्रायः सबै मिलाएको छ होइन अब अब यो भोलि भोलि हामी प्र्याक्टिकल्ली पनि हेर्छौँ के अरे कल सर यसलाई थोरै के सजेस्ट दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो इर्साद सर केही सजेस्ट दिनुहोस् म पनि केही सजेस्ट दिन्छु प्र्याक्टिकल्ली पनि हामी हेर्छौँ भोलि त मेरो च्यानल नै नै हेर्दै हुन्छ मेरो भिडियो सरले त पहिलेदेखि हेरिरहनु भएको छ त अब सरले जस्तो भनिदिनु न कस्तो छ हाम्रो च्यानलहरू नि भनेर मैले भूपेन्द्र सरको च्यानललाई चाहिँ भिजिट गरेको छु होइन हाम्रो मेरो र भूपेन्द्र सरको पनि भएको थियो मैले चाहिँ भूपेन्द्र सरलाई एउटा फर्स्टमै के सजेसन दिएको थिएँ भन्दाखेरि फर्स्ट फर्स्टमै दिएको थिएँ तपाईँको चाहिँ जुन थम्नेल छ नि थम्नेल तपाईँले अलिकति थम्नेलमा पनि ध्यान दिनुपर्छ है अनि भित्री कुरा भित्री कुराहरू के के छन् त्यो हामी चाहिँ भोलिकै सेसनमा चाहिँ हामी हेरौँला है इफ अरू केही छ भने तपाईँले मलाई पर्सनली मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है सर अनि हाम्रो चौहान सरको के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको कुनै क्याटेगोरीको च्यानल हो तपाईँले कस्तो भिडियो हाल्नुभएको छ कस्तो ट्याक्सहरू खेलाइराख्नु भएको छ त्यसमा इन्डिपेन्ड त्यसमा इन्डिपेन्ड गर्छ है सर टाइटल कसरी राख्नु भएको छ त मेन भनेको स्ट्यान्डअप कमेडीलाई नै फोकस गरेर त्यहीबाट गरे हो होइन अनि ट्यागहरू पनि त्यही सम्बन्धी नै हालिन्छ नेपाली स्ट्यान्डअप कमेडी होइन नेपाली अनि बेला बेलामा चाहिँ मन्थली मन्थलीमा चाहिँ युट्युबको अलगोरिजम पनि फरक फरक के अरे चेन्ज भइराखेको हुन्छ तपाईँले त्यो जस्तै अब हजुरले मात्र युट्युबमा भिडियो मात्र हाल्ने चाहिँ युट्युबको क्राइटेरिया पनि हुन्छ नि जस्तो युट्युबले चाहिँ के के कुराहरू चाहिँ अपडेट गरिरहेको छ तपाईँले त्यो पनि यस्तो टाइम टाइम पाएको बेला चाहिँ त्यो पनि रिड गर्नुपर्छ क्या हजुर त्यो युट्युबको पोलिसीहरू होइन पोलिसीहरू पनि अब हेरिन्छ सधैँ त हेरिँदैन हेरिन्छ कहिले काहीँ चाहिँ होइन त्यो पनि हेर्नु पर्यो एक अरू केही छ भने हामी चाहिँ भोलिको सेसनमा चाहिँ मजाले खुलेर मेरो चाहिँ त्यो सेकेन्ड स्टेबल त्यो हटेको छ सर मोनिटाइजरले हटिरहेछ क्या के भएर तपाईँको त्यो इनभ्यालिड किलिङ बडी भएर चाहिँ हटेको है सर इनभ्यालिड लिङ्क बडीको धेरै चाहिँ तपाईँले सेयर गर्नुभयो होला अनि अब हामी जतिको प्रोफेसनल पनि छैन कतिपयको युट्युब च्यानल होइन तर पनि भ्युज चाहिँ बबाल बबाल गएको तपाईँको थम्नेले केही नहाल्दा पनि भ्युज गएकोहरू पनि हुन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ के हो यो टाइम टु टाइम म्यानेज गर्न नसक्या हो कि के हो जस्तो नि लाग्छ क्या बुझ्नु कति कतिपय छ नि त तपाईँहरूले हेर्दा पनि होइन एमआरपी भ्लग भएर छ भने एमआरपी भ्लग केही नै छैन भिडियोहरू त्यस्तो मोबाइलले खिचेको भिडियोहरू छ त राम्रो उनीहरूको गइरहेको हुन्छ होइन पछिल्लो समय हाल्न थाल्न पछिल्लो समय गोब्रोबाट हान्छ ड्रोन सर्टहरू लिन थालेको छ पछिल्लो समय होइन तर सुरु सुरु हेर्ने हो भने अब हामीले तपाईँको स्टार्टिङदेखि तपाईँको क्यानन एटिटीबाट भिडियो गरिरहेको छौँ होइन अनि स्ट्यान्डदेखि लिएर अरू कुराहरू सबै कुरा माइक सबै कुराहरू म्यानेज गरेर स्टार्टिङदेखि भिडियो हाल्दा पनि त्यसको त धेरै नै लगानी छ तपाईँको च्यानल <laughs> कसरी ग्रो हुन्छ यसको सिक्रेट के रहेछ होइन म तपाईँको च्यानललाई के भिजिट गरेर तपाईँको च्यानललाई ग्रो कसरी गराउने म तपाईँको ए टु जेड आइडिया म तपाईँलाई चाहिँ भोलि सेयर गर्छु है तपाईँले ओके लिङ्क छ च्यानल तपाईँले मलाई पर्सनली फेसबुक ग्रुपमा हुनुहुन्छ छु छु भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई पर्सनली मेसेज अनि ग्रुपमा लिङ्क पनि छोड्दा हुन्छ ए हुन्छ सर हुन्छ हामी कसरी एकअर्काको च्यानललाई हेरी हेरी होइन कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ होइन कसरी एउटा च्यानललाई चाहिँ गुरु गराएर बोल्न सकिन्छ होइन त्यो सबै कुरा भोलि चाहिँ सिक्ने त्यही पहिला म सबैजनाको हेरिदिन्छु है बिस्तारै बिस्तारै किनभने एकैचोटि सबै गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ so okay thank you so much अझ के गर्न सकिन्छ जस्तो सर जस्तो एउटा कुरा मैले सर इर्षा सरसँग राखिहालेँ होइन जस्तो यम बुद्धले के गरेको भन्दाखेरि बुद्धले जस्तो अहिले त अब पास भइसकेको छ होइन तर एउटा यो जुन हिपहप यो ऱ्यापर यो ऱ्यापरहरूलाई यमबुद्ध गरायो त लिड गराएको थियो होइन जसले गर्दाखेरि स्टार्टिङ इनिसियल फेज नल्याग्ने ऱ्यापरहरूलाई पनि एउटा सपोर्ट मिलेको थियो क्या होइन त्यसै हाम्रो यो युट्युबमा पनि यो छैन जस्तो इनिसियल फेजमा युट्युबरहरू धेरै छन् लागि परेका धेरै छन् त त्यसलाई पनि एउटा कम्युनिटीमा जसरी ऱ्यामा मजाले लिड गर्थ्यो होइन त्यो तरिकाले हामीले पनि एउटा सानो कम्युनिटी बनाएर लिड गर्यो भने भर्खर स्टार्ट गर्न गर्दै गरेको युट्युबरलाई पनि एउटा जोस आउँछ हो यो चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्न नि खोजेको हो होइन म्याकुरीसँग नि कुरा गरेको हेर्नु पवन खतिवटा म्याकुरीसँग नि कुरा गरेको तर उसले भन्न सर सकिँदैन अहिलेको कन्डिसनमा सकिँदैन भन हुन त उसको क्रेज माथि भयो होइन ऊ अब सेलिब्रेटी टाइपकै भयो उसको राम्रो भ्यू जान्छ होइन अनि त्यो भएर नि त उसले यतातिर टाइम दिन नचाहेको भन्ने बुझियो होइन होइन हामी सानो सानो क्रिकेटरहरू जुन स्टार्टअपमा छौँ नि सानो सानो क्रिकेटरहरू छन् नि त्यस्तो छ भने चाहिँ म पनि सपोर्ट गर्छु सर अझ चाहिँ बेटर हुन्छ है हामी यो पनि गर्छौँ सर ओके सो आज लामो पनि भयो दस सात दसमा सकिनु भने सात <coughs> भइसक्यो एउटा एक दुईवटा कमेन्ट लिन्छु अनि हाम्रो कोच विजय पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन I have no microphone Sunil ढकालले भन्नुभएको छ सेसन दामी छ मेरो युट्युबमा फोके सब्सक्राइब छ तर वाच टाइम पुगेको छैन भनेर भन्नुभएको छ ओके सुनिलजी तपाईँको हामी पर्सनल्ली पनि हेर्नेछौँ तपाईँको माइक्रोफोन के भएको छ भोलि नै कम्प्युटर सबमा गएर यसो चेकअप गराइहाल्नुहोस् पाँच सय हजारमा अनि सरी सर त्यो भन्नुभएको छ अब यो सेसनलाई अब एन्डिङ दिनका लागि म एट द एन्ड हाम्रो साइमन जोन डट कममा एउटा एसबिसी एफिएट एउटा वेज वेब डिजाइन ट्रेनर होइन जे भने पनि एज अ एउटा चाहिँ एज अ कोच एउटा मेन्टरको रूपमा चाहिँ बढिराख्नु भएको बढाइराख्नु भएको थुप्रै स्टुडेन्टहरूलाई सयौँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइसक्नु भएको कोच विजय कुमल हुनुहुन्छ र म उहाँलाई यो सेसन छोड्नु अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने यो सेसनमा कुनै पनि हामीसँग त्रुटि शब्दहरू प्रयोग भएको छ भने अपशब्दहरू प्रयोग भएको छ अथवा चाहिँ कुनै पनि कमी कमजोरीहरू छन् भने पनि तपाईँहरूले पर्सनल्ली पनि इम्प्रुभको लागि अझ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ सजेस्ट दिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि गल्तीहरू छ भने तपाईँहरूले चाहिँ क्षमा दिनुहोस् भन्दै म यो फ्लोर सेसन इन्डिङको लागि कोच विजयलाई दिन चाहन्छु so thank you so much sir भोलिको क्लासको रेकर्ड हुन्छ सर यो युट्युबमा आउँछ आउँदैन तपाईँहरूले हाल्नु चाहनु न रेकर्ड हुन्छ रेकर्ड हुन्छ भोलिको क्लास रेकर्ड हुन्छ सर म त्यो त भोलि ल्याउनै भएन भने त्यो हेर लागि सर ओके सो यो थ्याङ्क यू हुन्छ हुन्छ म तपाईँलाई सो यो से यो फ्लोरलाई म कोच विजयलाई चाहिँ दिन चाहन्छु हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र म बिदा जा लिन चाहन्छु thank you everyone thank you so let's go at coach Vijay okay so thank you very much Simon दाई ओके मैले चाहिँ दाई भन्न बढी रुचाउँछ भन्दा यहाँ इर्सा पनि हुनुहुन्छ है र म उहाँलाई भाइ भन्नै रुचाउँछु किनकि हामी एकदम नजिकका छौँ र हिजोको दिनमा तपाईँको सुरुवात भने हाम्रो यहीँबाट नै भएको थियो दाजुभाइ मिलेर है र हिजोको दिनमा तपाईँको यसरी नै कुनै दिन म पनि क्लासमा बसेको थिएँ है र त्यही क्लासको एउटा माइन्ड सेटले गर्दा मैले चाहिँ आफूलाई ट्रान्सफर्मेसन गरेँ र आज चाहिँ एज अ कोचको रूपमा बिजनेस कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्ममा हेर्ने हो भने तपाईँको ला लाइभ तपाईँको चाहिँ अफलाइन लाइन तपाईँको चाहिँ गरेर हेर्ने हो भने मोर देन थाउजन्डभन्दा बढी पिपुल्सहरूलाई चाहिँ मैले ट्रेन गरिसकेको छु है र यो सबै कुराको देन भनेको हिजोको दिनमा चाहिँ यसरी नै साइमन दाईहरूसँग लगायत अरू थुप्रा व्यक्तिहरूसँग यसरी चाहिँ तपाईँहरू जसरी नै मैले चाहिँ बसेर स्टार्ट गरेको थिएँ है अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब जो जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ आइयो मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ होला र अहिलेको दिनमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने म दुई तिनवटा चाहिँ केही शब्दहरू भन्छु जुन एकदम पावरफुल छ है यो सानोमुख ठुलो कुरा भयो जस्तो होला फेरि ओके यसलाई अनर्थ नलिदिनु होला यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्ने चलन छ हेर्नुहोस् है के छ भन्दाखेरि तपाईँको when your boss decide your cheque it will be limited but when you want decide your cheque it will be unlimited भन्ने चाहिँ एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण भनाइ छ हेर्नुहोस् आई डोन्ट नो यो भनाइ कसले भने ठ्याक्कै मलाई याद त भएन बट तपाईँको यो भनाइले नै तपाईँको चाहिँ ममा एउटा ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ लिएर आएको थियो है आई डोन्ट नो यहाँ तपाईँहरू कतिजना चाहिँ जब गरिरहनु भएको छ है कतिजना चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ युट्युबमा मलाई त एक्ज्याक्टली त थाहा छैन बट तपाईँहरूलाई के भन्छु भने युट्युब भनेको चाहिँ त्यस्तो प्लेटफर्म हो जुन प्लेटफर्मबाट चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिँ एउटा के गराउन सक्नुहुन्छ त भोलिको दिनमा यसले चाहिँ तपाईँलाई डबल दिन्छ हिजो हिजो कि अस्ति भर्खर मैले चाहिँ एउटा पोस्ट पनि गरेको थिएँ हेर्नुहोस् के पोस्ट गरेको थिएँ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ when you know the secret how to make rupees hundred into two hundred then job will be worthless to you है तपाईँलाई चाहिँ जब वर्थलेस हुन्छ राइट सो तपाईँलाई यहाँ चाहिँ अब यो भोलि इर्साद भाइले या साइमन दाईले होइन जति पनि तपाईँले सिकाउनुहुन्छ आज सिकाउनु भयो यो भनेको तपाईँको चाहिँ कसरी तपाईँ तपाईँसँग भएको हन्ड्रेड रुपिजलाई टु हन्ड्रेडमा कन्भर्ट गर्ने हो त नि भन्ने कुरा चाहिँ सिकाइरहनु भएको छ र तपाईँलाई चाहिँ आफैले आफैलाई ओनरसिप दिइरहनु भएको छ त्यो अधिकार तपाईँहरूलाई दिनुभएको छ होइन हिजोको अब भन्छ नि तपाईँको एमआरबी भ्लगको तपाईँले भ्यू हेर्नु भएको छ होला <laughs> एउटा मिम छ होइन जा त छोरा घरमा चामल सके गएर चाहिँ घुमेर आइज <laughs> भनेको त्यो तपाईँको एउटा मिम्स देख्नु भएको छ होला राइट यो यो केबाट भएको त उनीहरू आज ओनरसिप लिएका छन् होइन यो केले उनीहरूलाई केले दिएको भन्दा युट्युबले दिएको है र युट्युबले तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारको एल्गो एल्गोरिदम छ यसको आफ्नै एल्गोरिदम छ है यसको आफ्नै सिस्टम छ किवर्डहरू सिस्टम छ तपाईँको चाहिँ ह्यासट्यागको सिस्टम छ टाइटल बारको सिस्टम छ ओके डिस्क्रिप्सनको सिस्टम छ ओके बुलेट्स पोइन्ट्सहरूको चाहिँ त्यहाँ सिस्टम छ अब के के छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब भोलिका दिनमा प्र्याक्टिकल्ली सिक्नुहुन्छ ओके तपाईँको चाहिँ एज अ म वेब डेभलपर एज अ कोचको रूपमा भएको हुनाले चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ के भन्छु भने अगाडि बढ्नुहोस् ओके सबै कुरा चाहिँ युट्युबमा तपाईँको चाहिँ सिक्न जरुरी छ है भलै तपाईँहरूले चाहिँ एकदम बेस्ट लेभलको तपाईँको एजुकेसन एकदम तपाईँहरूले बेस्टभन्दा बेस्ट जुन एक्सपेक्टेसन चाहिँ गरेर आउनु भएको छ त्यो एक्सपेक्टेसनहरू झ्यापै पुरा पनि नहुन सक्छ किनकि तपाईँको एल्गोरिदम तपाईँको तपाईँले सोचेको अनुसार त्यो अनुसार एल्गोरिदममा नहुन सक्छ ओके एल्गोरिदमले नमान्न सक्छ टेक्निकल कुराहरू हुन् है सो त्यस विषयमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्सर्न होला र कतिपय अवस्थामा चाहिँ मैले के पनि देखेको छु भने एज अ यो थ्री इयर्स फोर इयर्सको यो दौरानमा चाहिँ मैले के पनि देखेको छु भन्दाखेरि धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ क्वेसन सोध्नुहुन्छ अनि कतिपय क्वेसनको उत्तर नै हुँदैन क्या हेर्नुहोस् टेक्निकल कुरामा कतिपय क्वेसनको उत्तर नै हुँदैन है र तपाईँहरूको कतिपय प्रब्लमहरू हुँदै हुँदैन कि त्यो तपाईँको प्रब्लम नै त्यसमा सोल्युसन नहुने जस्तो देखिन्छ कि कतिपय कुराहरू किनकि त्यो हाम्रो हातमा रहन्न सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यसलाई त आउँदैन रहेछ भन्ने चाहिँ चलन चाहिँ मैले देखेँ होइन र कतिपय अरूको अरूको स्टुडेन्ट्सहरूले पनि मलाई चाहिँ त्यो गुनासो पोखे अब त्यो हिसाबले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको यहाँ कतिपय कुराहरू होला नि एल्गोरिदमका कुराहरू होला नि सिस्टमका कुराहरू होला नि त्यो नहुन पनि सक्छ होइन कतिपय कुराहरू त्यस्तो हुनसक्छ सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले कन्सिडर गर्नु होला ओके र यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले सिक्न जरुरी छ है इच एन्ड र तपाईँको without massive action nothing will be तपाईँको चाहिँ रिजल्ट है रिजल्ट केही पनि देखिँदैन सो तपाईँहरूले चाहिँ म्यासिभ एक्सन लिनु जरुरी छ भोलि अब यो साथ भाइले के सिकाउनुहुन्छ होइन immediately you have to take into the massive action है म्यासिभ एक्सन लिनुहोस् र तपाईँलाई चाहिँ एजुकेसनले तपाईँलाई के दिन्छ त today's life okay present life दिन्छ बट तपाईँलाई नलेजले रियल स्किल्सले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई फर्च्युन दिन्छ अलराइट र तपाईँले यहाँ सिक्ने भनेको not education you will learn here real life skills which you can sell in the market है जुनबाट तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ okay all the best everyone take care सायद धेरै बोलेको पनि त्यति राम्रो होइन है काममा लाग्नुहोस् अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु र जानुभन्दा अगाडि सानो एउटा चाहिँ कोर्स भनेर नै जान चाहन्छु ओके एउटा अति नै चर्चित भनाइ छ यो यो भनाइ चाहिँ मैले चाहिँ सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस् भन्ने किताबबाट चाहिँ आई थिङ्क मैले चाहिँ यो लिएको हो ओके त्यहाँ एउटा भनाइ छ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि short term goals that you have achieve it's far better than long term goals that you have plan अलिकति फास्ट भन्यो होला है माफ गर्नु होला म स्लो भनिहाल्छु short term goals that you have achieve it's far better than long term goals that you have plan okay तपाईँको जे एउटा ठुलो प्लान चाहिँ सोच्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ आजबाट सर्ट सर्ट सर्ट सानो सानो सानो सानो गोल बनाएर चाहिँ गर्नुहोस् होइन अब तपाईँहरूसँग ट्राइपोड स्ट्यान्ड छैन होला होइन तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा क्यामेरा छैन होला तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा माइक छैन होला सानो सानो होइन एकैचोटि किन्नुपर्छ भन्ने होइन सानो सानो किन्नुहोस् र आफ्नो टेक्निकल स्किल्सलाई चाहिँ सानो सानो रूपमा चाहिँ पिस पिस गरेर चाहिँ बढाउनुहोस् होइन यति यति दिनमा यति यति अनि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त जुन एउटा म्यासिभ प्लान चाहिँ तपाईँले सोच्नु भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ पुग्नुहुनेछ so all the best everyone take care र आजको क्लास अति नै प्रभावशाली रहेको थियो थोरै म ढिला आएँ तर अति नै प्रभावशाली रहेको थियो र तपाईँलाई चाहिँ यसले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ अर्निङको तपाईँलाई चाहिँ थुप्रो पाटोहरू चाहिँ देखाएको छ बट यसलाई तपाईँले चाहिँ कतिको युटिलाइज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा मात्रै भर पर्न गयो अब चाहिँ है so all the best everyone take care भोलिको क्लासहरू चाहिँ रेगुलर लिनुहोस् र इसाद भाइलाई पनि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु भोलिको क्लासको लागि र अगाडि बढ्नुहोस् त्यस्तो केही सपोर्ट चाहिएमा हामी तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्नेछौँ all the best everyone take care good night